Gde je žena mog života, moje sreća i samota? S nekim drugim suze liče, moja ljubav večno biće. Sanja, sanja, pijan sam bio, kad sam te, kad sam te zaboravio. S nekim drugim bit ćeš iz da ti dugo zatvoriš mi vrata, se drugim bit ćeš iz inata, da ti meni zatvoriš mi vrata. Sanja, sanja, pija sam bio s nekim drugim, piće sam lio, napili me dušo iz inata. דתי מני סמוזת ולשבעתה.